层周旋，世俗无数罪恶，愿搜一切阴暗。你却始终是我最不可思议的谜团，是忽近忽远不可说的那。 个清冷朦胧的漫长夜晚，总爱想象马天草和檀香会如何交织弥漫，沉溺于你淡然一笑中那琢磨不定的光环，曾几何时我也在无数场梦境。 你暗自期盼，期盼我终穿过心墙，再越过阵法，走上你的岸。 是你的目光总有无限的隐晦与深沉，包藏所有未知而暗潮汹涌的爱恨。究竟有什么在心中正悄然地生根？我试图探寻，并踏过那山石岩。 将我所有念想都一焚，跌入一发不可收拾的张扬奔放。无论假或真，你终将成为我心上印痕，已让我此生铭记曾经疯狂的一生，纵使你未曾为。 沉沦。从来下山花边草，河谈笑会如何交织相生？沉溺于你淡然一笑，如那洒落天边的星辰。字句恍若刹那昙花，颠倒所有念想与生魂，跌入一把不可收拾。